優塩子組架橋ブリッジ未知なる挑戦架け橋ブリッジ 今ここに参上する黒潮美優塩子組 だったお客様に感謝の気持ちを込めてお礼します気をつけ礼ありがとうございましたありがとうございました黒潮ビール塩子組の皆さんでした